<clears throat> Åssen huh. spill skal jeg spille i dag? Et hint. Et skip. Yes! Det handler om pirater, nok en gang. Pirater er liksom det nye temaet for tida, men likevel, det funker ofte, for det, det er pirater. Pirater og ninjaer er alltid gøy. Dette er Paratoons. Etter Paratoons så skal du være en pirat. og Du skal dele bytte og bygge skipet ditt og bare samle på de beste ressursene. Og til slutt så er det poengtelling. Enkelt og greit. Hello. Uh, en skattkiste. Vi passer oppi her. Her oppi så er det masse godt å finne, og vi må by på det som er oppi der, med våre pirater. Og du ser, Hver spiller har hvert sitt skip, som er veldig lite akkurat nå, men det skal fort bygges ut og bli mye rikere på ressurser og andre ting. Men vi bare begynner å spille og flipper kista. Sånn. Én, to, tre. Selve skattkista er ganske grei. Du legger ut ting skjult sånn, og så kan du snu det opp ned. Og du har sjanse for at ting sklir ut. Ikke sant? Nei, jeg tenkte på det. Så det er en ramme som går rundt hele kista. Du ser at brikkene faller ikke ut med det første. Så når du legger lokket oppå og snur det rundt, så faller de ikke ut. Så det er veldig godt tenkt. I kista så finner vi nye biter til skipet vårt. Disse her kan legges i skipet. Og her har vi da oppgraderinger på skipet som legger oppå skipene igjen. Eh, nå skal alle samtidig legge ut sine brikker og by på de forskjellige elementene her, med alle sine arbeidere, kan du si. Eh, vi holder på sånn helt til tida går ut, men tida går ikke ut før noen velger å snu timeglasset. Sånn. Og du ser, det renner veldig fort ut. Når den er ferdig å renne ut, så stopper all form for eh, budgivning, og runden er ferdig. Da deler vi ut. Gul har du mest på denne. Ok, han får den. Så gul får dette, denne biten her, og legger på skipet sitt. Grønn for denne, og rød for disse to bitene her. Det som er igjen av disse oppgangsbrikkene, det havner på sjøen. Og vi har en siste eh, sånn, kinesisk auksjon om å få disse. Det er veldig enkelt. Hver spiller tar uh, eh, mynter i hånda si. 1, 2, 3. Ok, han spilleren vant uh, første valg, så han velger en sånn en. De andre som bøyer på auksjonen får også velge en brikke. De resten går ut. Disse brikkene legges opp på skipene, og du kan få poeng i sluttspillet på det. Spillet er veldig tilgivelig. Altså, du ønsker å samle inn ikoner på disse delene her, Eh, som matcher da med andre ikoner på de andre delene. Så hvis du har gjort en feil, så kan du rett flytte på det uten problem. Og det er så veldig tilgivelig altså. Eh, I tillegg så ønsker du å samle på disse ikonene her, som går på de grønne. Du ønsker å samle på luksusgjenstander som går i vinduene. Og flagg på skipet, og mannskap på skipet, og våpen på skipet. Alt dette gir poeng i slutten av spillet. Og poengene ser du her ved hjelp av en ganske lange liste. Så kanskje ikke bry deg så mye om dette, bare samle så mye du kan. I tillegg på baksiden så står det spillets gang, så hvis du kan reglene, så er det bare å følge alle disse eh, trinnene her. Så spillet er kjempetilgivelig, og det er bare å score på slutten av spillet og se hvem som har vunnet. Så i slutten av spillet så scorer du for å ha flest flagg, du scorer for å ha flest penger, du scorer for å ha størst skip, du scorer for å ha flest passende features, altså ikoner, på skipet ditt. Du scorer for å ha mest grønne, du scorer for å ha mest forskjellige grønne. du scorer for, altså, Det er så mye du scorer på. Og For å holde orden på dette her, så får du sånne markører som sier at du fikk bonus for det. Og etterpå teller du bare opp hvor mye poeng du har fått, og så ser du om du vinner eller ikke. Spillet er uhyre enkelt. Du spiller noen runder, eh, og så etterpå er det ferdig, og du har det gøy underveis. Så dette er ikke et dypt spill i det hele tatt. Det er ikke noe du må ta for seriøst, for det, auksjonen er veldig kjapp. Du må sette ut brikker eh, med hurtighet, og samtidig finne ut hva du har lyst på. Og du må konkurrere med de andre spillerne. Så det er ikke alltid du får det du vil. Og spillet føles underholdende. Rett og slett. Altså, det, er ikke et, det er ikke et voksenspill. Det er et spill for unge, eller for voksne som har lyst til å ha noe avslappende å spille, samtidig som de har det gøy. For det, det, er gøy å spille det. Absolutt. Det er bare det er ikke så utfordrende. Du bare spiller for å ha en, en morsom tid, og det er det spill skal handle om. Så jeg syns Pride House passer veldig godt for sånn type spill. At eh, du bare slapper av, har det gøy, og samtidig så flyr tida. Og ja, det er jo valg du gjør, og du må passe på å gjøre de riktige valgene. og så Paraclins er absolutt et interessant spill, eh, som jeg kan godt spille når jeg har litt dødtid. eller noe sånt. Så absolutt en anbefaling hvis det er den type spill du er ute etter. Eller spill med, med barn som går i skolen, da, som har lyst til å ha det litt moro. Som kan samle på sett og prøve å eh, optimalisere det for å få de riktige poengene. Så dette er, passer veldig godt for den målgruppa de har satt seg. Og tommel opp uten problem. Ok, Takk for at du så på denne episoden av eh, Brettspill Takers. Jeg håper jeg ser deg igjen i neste. Og husk, hvis du har lyst til å støtte prosjektet mitt, stikk inn på Patreon-kontoen min på patreon.com. Så kan du se der hvordan du kan støtte meg, og hvordan du kan påvirke hvilke spill jeg skal ta og anmelde i framtida. Og gjerne sette i gang en tilbakemelding på videoene mine, gjerne i YouTube-videoen eh, min, eller på One eller på Facebook. Setter veldig stor pris på det. For jeg eh, ønsker tilbakemelding og finne ut hva jeg gjør bra, hva jeg gjør dårlig, hva du ønsker å se i framtida. Ok? Takk for nå.